O núcleo telúrico prefere o seu complexo R. Seu complexo R prefere o núcleo telúrico. O núcleo telúrico prefere o seu complexo R. Seu complexo R prefere o núcleo telúrico. Music.